Та склоп іменуємо шмітна. Є наножний погон. krit notri voda. Zdaj namen tega je, se pravi, vroče železo čim hitreje shladiti, nekako iz tisoč ali pa toliko stopinj na temperaturo vode. Temu kalenu ponovadi sledi popuščanje, se pravi, še enkrat se grejemo na 200-250 stopinj, ne sme biti rdeče in naravno ohladimo. Zdaj, če mi samo zakalimo, je trd, pust, sicer izredno trd kot šipa se pravi, še malčki se gremo, pa pustimo tukaj, da se naravno ohladi z 200-250 stopinj na temperaturo okolice, pa pridobi na žilavosti. Vse to kavajne uporabljamo razna kovaška kladiva, kar se tiče nakovala, eh, uporabljamo razne nastavke, prebijač, sekač, zdaj sekač v prebijače je več vrst, nastavki za cevi, za CV, bi rekel, različnih debelin, okroglih, eh, okrogljega železa in tako naprej. Za samo prijemanje se uporablja različne modele kliš. Tukaj je kolaški primež z nastavkom za razne okrogle eh, obdelovance, se jih prekrvi. Pri nas je kovač Henrik Henrik najmanj vsake tri mesece je mogel podkovati svoje konje zaradi eh, rasti kopit. Ampak glede na to, da vsaka domačija ni imela kovačije, je to tudi pogosteje uporabljal. Zdaj potkve so za bolj težka dela, ta je bolj, ima bolj grobe grife. Eh, Bel lahne potkve z manjšimi grifi so uporabljali pa čez leto za furm, furmanstvo, se pravi za razne transporte, eh, spravilo sna. come Tocomaprema.